ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እስከ ዛሬ ድረስ ሳንሰራ ቪዲዮ ሳንሰራ በጣም ስለቆንባችሁ ስለጠፋንባችሁ በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። ዛሬ እንግዲህ እኔና ጾኒ በጣም እናንተን ያዝናናል ያስደስታል ብለን ያሰብነው ፕሮግራም ይዘንላችሁ መተናል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብረናችሁ የምንቆየው እኔ ቃል ኪዳን ሸዋይ እና ጽዮን ሻዊን መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ ስለ ጁንታ ነው የምናወራው። ጁንታ እንግዲህ በሰው ቤት ውስጥ ገብቶ በጣም ብዙ ብዙ እቃ እየወሰደ ነው። የማይወስደውም ደግሞ እቃ እየዘር እያቃጠለ እየጨፈጨፈ ነው ያለው። ስለዚህ እስኪ ምን ትያለሽ? እንግዲህ ጁንታ ቀደም እንደነገርኳችሁ የማይችለውን እያቃጠለ የሚችለውን ደግሞ እየወሰሰ ነው። አንድ ቀንም የእኛ ቤት መጣና የእኛ ቤት መጣና እቃ ጥሎ ነው ሄደው። ለምን እቃ ይጥላል? ለምን ወስዶ አይሆንም ብለን እንትን ያለውን እቃ ያሳያችሁ። በጣም ብዙ ነው። ይኸውና የድስት ጭልፋ፣ ሳሃን ሳህኖችን ትቶ ነው ሄደው እና ይህ እቃ ይመለስ ይመለስ ይመለስ እንዲመለስ ሰዎች ይህ እቃ ጠፍቶብናል እያሉ ነው። ኑና መታችሁ ሰዱ ከኛ ይኸውና ጁንታው ቲፔሌፍ ይወገድ ይወገድ ይወገድ ይወገድ ይወገድ። እንግዲህ እየጨፋ እንደምታዩት አዲስ ነው፣ ያምራል። እሱም እሱም ደግሞ አዲስ ነገር የሚወስደው ለዛ መቶ እንዲመለስ ለእኛ ሰዎች አሳስበው ነበረ። እኛም እንግዲህ ይኸውና ኑና ውሰዱ ታዎች ውሰዱት፣ ይህ ዕቃ የእናንተ ነው፣ የዘረፋችሁት የዘረፋችሁትን ለእኛ አትስጡ፣ እኛ ወንጀለኛ አታርጉ፣ ኑና ውሰዱት። አይደለ? እንግዲህ ደግሞ አንድም ደግሞ የሚገርም ነገር አለ። ይሄ ማንቆርቆሪያ ይታያችኋል። ይሄ ማንቆርቆሪያ ውስጡ ወተት ነበረ እና ወተቱ ወተቱ በቃ ሙልት ብሎ ነበር ይዞ የመጣው። ከዛ እናያለን እኛ ውስጡ ወተት ሲኖረው በጣም ደነገጠን። ከዛ ያ ደግሞ ጾም ስለነበር ደፋ ነው እንላቸዋለን። እና ለምን መቶ ለምን እና ደፍተነው አጥበነዋል። እንግዲህ ንጹህ ነው እንደሚታየው። ለምን መቶ አይወስደውም? እኛ ጿሚ ነን። ወተት ውስጥ ለምንድን ነው እኛን የከተተን? ና ውሰድ ብለናልሃል። ካልወሰድክ እዚህ ማንቆርቆሪያ ውስጥ እንከተሃለን <laughs> አይደለ? እንግዲህ እና ውሰድ ብለንሃል። እንግዲህ ያሳየናቸው እቃዎች ያሳየናቸው ያሳየናቸው እቃዎች እንግዲህ እነሱ ያመጡት ናቸው። እኛ እየዋሸን ምንም ነገር እየካድን አይደለም። ውሻ እንግዲህ ጁንታ እንግዲህ መጥቶ ይህን እቃ ለእኛ እንትን እና የጠፋባችሁ ሰዎች እና መታችሁ ውሰዱ እንላለን። እና ተመልካቾቼ እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ ያጋጠመንን አንድ ትንሽ ነገሮች እናጫውታችኋለን። አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እስኪ ጾል ያጋጠመሽ እስከሆን ድረስ ምን ነበረ? ጊዜ የሚመጣ አጋጥሞኝ ታመምኩና አዞረኝና ተኛ በቃ። እሱን ልክ ነሽ። በህይወታችን እንግዲህ ብዙ የሚያጋጥሙን ነገሮች አሉ። ክፉም ሆነ ደግም፣ ጥሩም ሆነ መልካም ብዙ ነገሮች የሚያጋጥሙን ነገሮች አሉ። እኔ እንግዲህ ያጋጠመኝ እኔ እንግዲህ ያጋጠመኝ እንትን ባለፈው ዕለት አንድ ሰሞን እኔና እሷ እኔና እሷ የሆነች ሴትዮ እንትን የሆነች የሆነ ሴትዮ በጣም እንትን የሆነ እንትን የሆነ ሸክም ነገር ተሸክማ እየሄደች ነበርና ከዛ ወደ ዳገት ነው የምትወጣው ያው ማለት ነው። ወደ ዳገት ነበርና የምትወጣው እና ጽዮኔ በጣም ብዙ እቃ ነበር የተሸከመችው እና እናግዛት አለች። ከዛ እኛ ደግሞ እሺ ብለን አገዝናት እላቸዋለሁ። ገጠመኝ እንግዲህ ይሄ ነው በመጀመሪያው ማለት ነው። እናንተ እንግዲህ ህጻናቶች ሰውን ማንኛውም ሰው ማንኛውም እማማ ወይም ሰው እንደዚህ እንትን እቃ ነገር ሸክማ ካያችሁ አግዟት አግዟት እላችኋለሁ። እንትን እንግዲህ ወላጆች እንግዲህ ለእኛ ብለው ነው ሁሉም ነገር ተሸክመው ይዞ የሚመጡት። ለዛ እናንተም ደግሞ ከውጭ ከውጭ ሲመጡ እናንተን አግዟ እናንተ ወላጆቹን ወላጆቻችሁን ማንኛውም መንገድ ላይ የሚገኙ ሰዎችን እቃ ከተሸከሙ አግዛቸው አግዟቸው እላለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ደግሞ የመጨረሻ ፕሮግራማችን ደርሷል። እንግዲህ የመጨረሻ ፕሮግራማችን ደርሷል። አሁን እንግዲህ እኔና እሷ እኔና እሷ እንግዲህ አንድ ዘፈን ብለን እንለያያለን ማለት ነው። ጀምሪ ምን አሳቀሽ? ድምፄ ታፍኗል። እሺ ይሁን በቃ እሺ ነን እንበል። መካኒክ መሆን አስጠልቶኛል፣ ግንበኝነትም እኔ መሮኛል። ምለሁም ብዬ ሳሰላስል አመጣልኝ ፖለቲከኛ የሆንልኝ ይሻለኛል፣ ፖለቲከኛ ያዋጣኛል። ገና ሰክሬ ቤቴ ስገባ ችችልማት ያፉር ሆና ላልገባው ልቀባጠር ስለ ሀገሬ ላጠረጥር ገና ሳወራ ያየኝ ሁላ እኔ ቆጠረኝ እንደ ጀግና ፖለቲከኛ። ተመልካቾች እንግዲህ የዛሬ ቆይታችን ይመስል ነበረ። ሳምንት በሌላ አዝናኝ የሚያስደሱ ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ድረስ ለሳምንት ሰው ይበለን። ከአወዲን ደግሞ እንደማንጠፋ ቃል እንገባለን። like፣ share፣ subscribe አድርጉ። comment ስጡኝ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው